¿Eres feliz? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Eres feliz? De verdad ¿eres feliz? ¿Por qué te hago esta pregunta? Muy bien, porque muchas veces pasa que tú estás bien en el trabajo, te está yendo bien con la iglesia, está yendo bien en tu vida secular, en todo lo que estás viviendo. Lo estás viviendo bien, pero no eres feliz. Y la razón muchas veces es que nosotros solamente somos felices cuando estamos feliz junto con Dios. No es importante lo que vivimos fuera de nosotros, sino lo más importante es el que vive en nosotros. Y eso vale no solamente por la persona de fuera de la iglesia, sino también por lo que está en la iglesia. Porque el hecho de que tú estás en la iglesia no significa que tienes una relación personal con el rey de reyes. Cuando tienes esa relación, cuando tienes esta intimidad, fuera de ti puede estar la guerra, puede estar problemas, puede estar dificultad, pero en ti hay paz, en ti hay felicidad, eres feliz de la vida, eres gozoso, disfruta de cada momento que vives. Y esto también que puede estar ah, con el Redentor de ti, problemas, dificultad de salud, enfermedad o todo lo que puede ser. Porque no es importante lo que está Redentor de ti. Lo más importante es el que vive en ti. Imagina que Pablo y Sila estaban en el cárcel, perseguidos por el Evangelio, le habían pegado, estaban físicamente muy mal, pero la Biblia dice que ellos estaban alabando a Dios. Y esto nos habla que dentro de ellos estaba un gozo, estaba una paz y estaba una felicidad, que alrededor de ellos todo iba mal, todo estaba mal, pero dentro de ellos estaba el gozo. Por esto la pregunta es, ¿de verdad eres feliz. Hazme saber qué opina en los comentarios, hazme saber tu pensamiento, tu idea y qué sería lo que de verdad te puede hacer feliz en la vida. Porque si no lo has conocido, Jesús puede hacerte feliz. Y nosotros estamos muy felices de poderte hablar de Jesús. Por eso quiero saludarte, te envío un fuerte abrazo y hasta la